Hola, mi nombre es Brenda Durán, soy de Venezuela, pero en la actualidad vivo en Perú. En mi país, Venezuela, fui profesora de español por ocho años y en la actualidad soy profesora de español en línea desde hace tres años. Quiero invitarte a que me conozcas y que planifiquemos juntos tu aprendizaje. ¿Cómo serán mis clases? Mis clases serán dinámicas, educativas y entretenidas, que aprenderemos gramática, pronunciación, vocabulario, lectura y escritura. Yo me adaptaré a tus necesidades y juntos lograremos el aprendizaje que tú necesitas y obtendremos buenos resultados. Espero verte pronto. Hasta luego.